お腹空いてるからそうなんか年取ってもいつまでもグって言うなあれ動いてくれへん暗いんや食べるとは止まって ツーショット撮れない、ね、個が大事な2だから、ね、なかなか揃わないもう動きすぎる。俺の携帯では よまだ来たまだよよ来たまだだようんなんやろう一応撮ってるけど千奈ちゃんもう笑っときゃなんとか怖 <laughs> い ひなたもうちょっと前おいでなんか顔ちっちゃいなパンダみたいああ かうん。はい。あ、うるさいな、ちょっとちょっと。元気なてや。それ。よし。あ、プーの練習するの忘れた。あ、切るのか、てる。あ、通った。ああ、なあたやから。 あしおにゃんってあえへん女の顔して女の顔してるそれに沿ってるひなた来てるひなたなんか

かけんすごいなあんた長靴履いてなってんだそう今その話なクロックスやのに何もせえまあ履いてまだ終わってないってそれズボンつままへんやんつまむどころか手が出てきたらしくてそう最後のね魚を仕留める時のやつ足でやりだしてさもうそうう こってるやん捉えました手が出てたもん食われて手が出てほんまにあで、うん、もうさ足浮いてても関係ないねもう葉っぱでも挟んだろうみたいなはいこしまーすはい終わりはい、んングーリグーリグーリ求愛のやつやん求愛のハミハミやんちょっとバハマ